Canada Bhanu business woman highly reputed business women ನಾನು ನಾಯಗ್ರಾ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಂದು ಮೂವಿದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಕರ್ಗೋತ ಆಯಿತು ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರಲ್ ತುಂಬ ಫೈ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ವಾತಿ ಗಮೇಶ್ ನಾನು ಸಾರಾ ಪಿಂಟು ಥರ ಇದ್ದಾನೆ Sara Pintu Canada Bhanu business women highly reputed business women and ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಂ ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ನಾನು ನಾಯಗ್ರಾ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಂದು ಮೂವಿದು ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಇತ್ತು ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾನು ತುಂಬ ನಾಲ್ಕು ಝೀರೋ ನಲವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ತುಂಬ what you say for melt ತುಂಬ ಶೆಕೆ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಕರ್ಗೋತ ಕರ್ಗೋಯಿತು ಹಾಂ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಬಟ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸೆಲ್ಫಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊತಾ ಇದ್ದರು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಓ ತುಂಬ ತುಂಬ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ಒಂದೊಂದು ಟೀಚರ್ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ acting cinematography costumes voice modulation script writing music direction ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎವ್ರಿ ವೀಕು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಅಯ್ಯೋ lioness I don't want to compare to an animal rabbit ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನು what all animals are there first I have to think ಅಲ್ಲ ಓ ನೀತಾ ಓ ನೀತಾ ಹಾರ್ಸ್ ಆದಿತ್ಯ ಈಗಲ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೆಪ್ಪ ಆಯಿತು ನಂದು ಟ್ರೇಲರ್ದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ This is uh, beautiful, isn't it? It's our Canada. I think that was my <laughs> dialogue. I thought.